3 2 اكشن رياكشن رياكشن هو نسوي الاس لا الارض دي بعطيك بدخل على الجنب لا تبيع ساعة بدخل كذا لا يا اخي بعطيها كذا ما يطرح سروج المهار <laughs> ما يكسر ما يكسر مجنون مجنون حلو حلو يلا والله شيء جميل يلا <laughs> جيب انت تقول كذا وبس يا اخي انا كاني اقول قصيده كامله وانسحبت من هذا البيت يلا الحين انا منتشر الكاميرا اني احب لك على مستوى اعلى شوي على مستوى الغابه اعلى شوي ايوه هذا هي نفسي قبل شوي تخيل يلا ضمير آه. <laughs> ما في صاحب بيصاحب ما فيش راجل بار عليكم امر الله انتصفوا انتصفوا